ولو عطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس لأني آه. من خمسة أحفر آه. تعتبر المكون الأساسي للدولة شو آه. ممكن تكون؟ <laughs> يا زلمة شو ما يحطها في الدولة أسئلتين كثير صعبة تعرفها ولا حوار؟ آه، سيدي طالع حروف منها شيء طالع آه. طالع حرف الايش سيدي واضحه هاي آه. شو هي قول سيدي الشرطه سيدي المكون الاساسي للدوله الشرطه برافو عليك برافو عليك يا ابني عفاك بدي اياك على طول هيك مفتح الشرطه الشرطه هاي ست حروف ولا حوار منقول لك خمس حروف العمى شو غبي معقول تكون الشرط سيدي الشرط شي شرط رقبتك شرط والله انت انا الحيوان اللي مسألة زعما ما غبا نعم، انت يا ولا عصا تعرفوا ولا هاي الكلمة تعرفوا سيدي الشعب جرب الشعب سيدي الشعب صحيح الشعب من خمسة حروف بس الشعب هو المكون الأساسي للدولة العمامة إغباكي ارفعي الفلقة ارفعي الشعب ما الشعب مفكرين آه، يا كلاب يا حيوانات ارفعي آه. الفلقة ايه هذا الشيء ما هو الشيء الذي تمشي عليه الدولة؟ ما هو الشيء الذي تمشي عليه الدولة؟ على يعني شو بتمشي الدولة ولا حيوان تعرفها؟ سيدي عندك حروف من كلمة عندي آخرة شو هو سيدي؟ حرف الار ولا بشو بدي ار سيدي والله ما عامل شيء لك ما انت بدك تر ما انت الكلمة آخرها حرف الار ولا كر سيدي انا شاكك بين كلمتين ما لهم ثالث شو هن؟ آه، يا حنطور يا طنبور هنطبر كمان ناقصه والله انت الحنطور وانا الطنبور اللي ما رد علي حاشاك سيدي انا الحنطور انتوا ولا تعرفوا هاي الكلمه لا اه،, اه اه سيدي تعرفوها ردوا على سيدكم ردوا لها جرب الدستور سيدي الدستور؟ ايه شو هذا الدستور؟ هاي كلمة انجليزية ولا عمي؟ سيدي لا لا سيدي هاي عربي عربي؟ ايه ماني سامع فيها ولا مرة شو شكله هاي الدستور ولا حوار؟ اه سيدي هذا هيك مثل الدفتر يعني مثل الدفتر دفتر دفتر دفتر ما تقول دفتر من الاول عامل لي حالك مثقف يعني فعيل فلقه فعيل طلاب علم ما هيك عاملين حالكم آه، آه، آه. طلاب علم عندنا عصاره لا حيوانات شو هو الشيء الذي يجعل المجتمع مضطرب واخر مين شو هو الشيء ولا حيوان بتعرفه سيدي هي انا بعرفها على اكيد سيدي معلش قولوا لا اذا بتعرفها بدي احطك جنبي لا لا سيدي اكيد بعرفها الشيء اللي بيخلي المجتمع مضطرب سيدي وبينتهي بحرف الميم البي ام تبع مدامتك سيدي مدام تبع مين ولا حيوان؟ مدامكم سيدي البي ام تبع مدامتك سيدي انا لما كنت شوفها كنت فورا اضطرب سيدي من شو بتضطرب ولا من البي ام ولا من المدام لا يا سيدي البي ام والله يا سيدي بي ام البي ام مو راكبي والمدام المدام كمان مو راكبي ما اغباق فوق تعبا العمى شو حيوان انتوا يا ولاد بتعرفوا ولا سيدي قولوا لا يمكن الظلم سي... الظلم الظلم الظلم ما هيك إيه؟ رفعين فوقها آه. رفعين خرجي الظلم شو هو زعما ما باكين عرفات ولا عرفات لا لا عسكري حوار فكر معي ولا بدنا نجمع الاحرف السريه حاضر سيدي الف الف لا لا حا حا را را يا يا حريين حريين لك لهون لاحقنا الحرية آه، لك بدنا الحرية آه، بدك الحرية شو هي؟ ربع آه، مشان الحرية حاضر سيدي ربع مشان الحرية حاضر سيدي ربع مشان البيئن حاضر سيدي عرصة ربع مشان الدستور حاضر انت وياه ربع مشان حاضر سيدي ربع مشان الدستور حاضر